E bana Mwestamanye inakuwaje? Shwari kwema? Kama kawaida. Kama kawa. Naona umekuja hapa Jangwani kuja kwa support chama lako. Ah, eh. Unajua eh? Tupo kwenye wiki ya hamasa. Kwa hiyo lazima sisi wahamasishaji tusogee kwa ajili ya kuhamasisha wananchi wenzetu. Jumapili twende pale tukashuhudie mpira safi, tukashuhudie hatua ambayo watu wengi waliitamani. Yanga ndio inaenda kuingia hiyo hatua. Mmemfunga yeah. kule nyumbani kwao uh, ugenini kwa mpata point pengine ah, hapa uh, katika dimba la Benjamin Mkapa, ushindi ambao kule umepata bao mbili, pengine hapa kwa Mkapa ukaongezeka zikawa zaidi ya goli mbili. Hatuwezi tukamdharau mpinzani wetu, tunamheshimu. Yeah, mechi bado haijaisha. Sisi nikwambie tu, sisi tunaona kama tumesuluhu sisi tunaona kama tumepoteza kule. Kwa hiyo tunataka mle uwanja wa Taifa mle ndo tufanye kisasi na kumegea tu. Baada ya ile mechi, wachezaji hawakuwa na muda wa kushangilia wala hawakuwa na muda wa kuchekacheka, sawa mechi ilivyoisha wakaingia kwenye mabasi wakarudi kufanya matizi, sawa, kwamba haijaisha mpaka iishe, sijui unaelewa vizuri. Kwa sisi kisasi chetu, sisi kilele chetu cha furaha ni uwanja wa Taifa. E, kwa mechi bado, yani mechi haijaisha kabisa, yani mechi bado kabisa, umeona mechi bado mbichi ya mle Benjamin Mkapa yeah. Eh, bana, nijaribu kufuatilia kikosi cha Rivers United. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Aqua ambaye kwenye game ya kwanza hakucheza, lakini ni mchezaji ambaye yuko vizuri na katika listi ya wafungaji bora. Yanga ilipofikia, achana na malisti ya wafungaji bora, Yanga ilipofikia hatuangalii mpinzani wetu ana mchezaji gani, anafanyeje, sijui anafanyeje. Yanga ilipofikia, leta Messi awe opponent, sawa, leta Ronaldo awe opponent, anachezea yani lazima tu achezee, sawa. Walianza TP Mazembe, mkasema sijui kuna nani, sijui kuna nani, hakuna kitu chochote kilichofanyika wakaja Bamako, hakuna chochote kilichofanyika, sawa. Hata hao hata hao rivals walioanza, hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo Yanga ya kusema kwamba eti inamwogopa mpinzani fulani ana mchezaji fulani, hiyo sio Yanga hii, yani sio hii sawa. Hii ni Yanga Engineers na Gharibi la GSM. Hii Yanga ni ya tofauti kabisa, jina ni lile lile, lakini vitu ambavyo vinafanyika ni vya huko Pengine ushindi mliopata kule nyumbani kwao ndio unawapa ujasiri zaidi wenyewe kuendelea kujipa nafasi kubwa zaidi ya kushinda. Hiyo tu hivyo, sio ushindi tu wa, wa, wa hiyo mechi ya, ya, ya, ya rivals. Najua wengi mmeshtuka baada ya sisi kushinda eh, mchezo mgumu katika ardhi ya Wanigeria. Nafikiri hapo ndo mmeshtuka na ndo mmejua ukubwa wa Yanga, lakini niseme tu tupo kwenye hatua robo final, tunaenda nusu sawa, kwenye CAF Confederation tupo kwenye hatua ya nusu FA Cup, tupo kwenye uongozi wa muda mrefu wa ligi kuu. Kwa hiyo Yanga ni bora sana kulikoni kipindi chote. Hii Yanga, shukuru Mungu unaishuhudia hii Yanga, hii Yanga ya dhahabu. Shukuru Mungu sana, mpaka wakati huu upo unanioji mambo ya Yanga, Yanga hii, yaani shukuru Mungu. Wapinzani wako Simba Sports Club wanakwenda kule dhidi Simba Sports Club. Sasa sema makolo makolo ana kitu cha kuongea, wanakwenda kule Wydad ah, katika dimba la Mohamed wa tano, rudi, wanaenda kurudi, yaani wanaenda ili warudi, kwa sababu sheria ya kafu inasema kwamba ni lazima mtarudiana, lakini kama isingekuwa hiyo sheria wao wasingethubutu kwenda kule, lakini alishinda hapa sali moja. Ameshinda nini? Kamoja bro, kamoja kweli pengine ikakampa uh, nguvu akaongeza kule. wewe una mwanamke sawa, katoka Gongo la Mboto kakufuata Tabata, kamoja kweli, umezalilika hujazalilika? Sijui hapo. Katoka Gongo la Mboto kapanda daladala kapita usafiri mguu e, eh, e, eh, kafika ndani kamoja, umejizalilisha sawa. Ngoja aende kule sasa kwa Waarabu, afu ni Ijumaa sikukuu kabisa, yani ile ni sikukuu, ni Ijumaa. Ngoja aende kule, utakuja kuniambia. Kumalizia hamasa yako sasa kuelekea mchezo huu wa Jumapili ni ipi? Mashabiki wenzangu, eh, tujitokeze kwa wingi. Hii ni siku ambayo ni siku ambayo tunaweza tukasema ni siku ya kipekee sana, ni sikukuu yetu sisi eh? Tunaenda kwenye hatua ya nusu fainali, tunaenda kujiheshimisha, tunaenda kuiheshimisha klabu, tunaenda kuiheshimisha amini ligi kuu TFF, tunaenda kumheshimisha rais, tunaenda kuheshimisha each and everything ambacho kinahusu soka la Tanzania. Kwa hiyo tujitokeze, tuwe sehemu ya historia, tuwe sehemu ya kumbukumbu eh, maana picha zitakuwa ni nyingi, kamera eh, drones zitaruka, helicopter yani sijui unanipata. Kwa hiyo wananchi, mapema sana tukati tiketi tuingie pale, tuondokane na ule uzamani wa kusema kwamba siku ya mechi ndo ukate tiketi eh huenda kwenye mechi hii kukawa kuna kukawa kuna jopo kubwa la watu kuto kushuhudia mchezo, wale watu ambao wanaenda kukata siku hiyo hiyo mida hiyo hiyo huenda wakakosa hiyo nafasi. Watu saizi eh, mpaka tunavyoongea hivi watu wanachukua tiketi, watu wanakata tiketi. Kwa hiyo watu, wananchi wenzangu ambao tunataka tuna, tuna, tuna kabisa kushuhudia mchezo, basi tufanye mapema, tufanye mapema sana. Asante sana. Shukrani.